Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Müseyip yeni bir videoya merhaba. Gıdam getirir. Şap bugün. E tamamdır. Müseyip ne yapıyoruz? Yaparız. Tabii futbol futbol oynuyoruz. Hemen şimdi hemen videoya geç. Başla. Tuttum hadi. Arkadaşlar aldım. Ve kaleciye yolluyor. Kaleciye yolluyor. Ben bakkaldan aldım arkadaşlar adlan lan bak. Dikkat et yana. Bak bak şu. Hocam bu delici hareket Arkadaşlar topu görmüyor ama ya. Arkadaşlar topu görmüyor. Senin golü sayılmıyor. Ya e, şuraya getir. Şuradan gol. Bak ne güzel gol. Bak bırak. Hiç sen golü sayılmıyor. gelin. Kadınlar gelin hadi gelin. Ola ola ola Barış benimkiler gelmiş. Benimkilerle geldim. Bunlar salak. Bunlar sapık. Bunların hepsi sapık. Hepsi. Sapıklar bitti. Sapıklar bitti. hepsi. Hepsi. Vallahi gerçekten sapı bunlar. Gerizekalılar. Hadi. Tam Kapatın ya şurayı. Ya kızlar geliyor kızlar. Lan dursana. Lan dursana başladı. Kızlar kızlar. He kızlar bizi görüyor. Burası da. Burası da yüzmeli. Nasıl kan? Oğlum. Masumluktan. Ay! Ay! Oluyor yüzüyor. Kamerayı kırdınız. Arkadaşlar her yeri görüyor. Ay ne vuruyorsun gerizekalı? Penaltı zannedin. Gol atmam ama da izin vermem. Vermez. Hayır kimse. Hayır. hepsi hayal dünyasında yaşıyor. Deli deli. Tam bir deli. Deli bir şey. Öpüşüyor mu? Abi sap. Sapı! Ama top şimdi. Top ilerisiyle biraz havasını indir. Ne? biz futbol oynayamadan bak ne yapıyoruz yani. Ne yapıyor? tane gol atacağım. Mesela benim voleylerim çok güzel. Geri zekalı bu değil. Bu video burada biter. Video bitti. Yeah. Kapatacağım.